你写了这个交通现在很方便，因为有那个地下轨道是吗？对对对对对，地地下有的有的，它不能地下，有的在地上的都有，就就就叫轨轨轨道轨道交通了，轨道交通不是高铁，哦高铁也是一回事，但是轨道交通。哦，知道，对。哎哎，那你们以前就是小时候的交通是什么样的？ 那以前是坐公共汽车，以前呢，这个解解解放以后呢，时间长了呢，就是呃，就是公公共公共交通了，去公公共公共汽车，公共汽车，还要还要还要这个黄浦江，还有百度，哎，百度。那到浦东还还还有一条还有一条江了，黄浦江，还有坐船，百度过去。哦哦哦。然后嘛，再再在浦东再再找一个车子再坐。 弄完以后呢，到了乡下呢，还没有车子。到南汇还，要到了南汇以后呢，还下来还要走路。哦。哎，也好好好几里路啊。哎，还有车子。走。哎，开始有这个车子。哎，到后来呢，就是就是也有也有车子，但是现在那个交通也不是很方便。哎，那么这个时间也很长。大概四个四个多。哎，时间也很长，要要要要要一一个多小时，两个小时差不多。嗯。这不值得，总的时间。 哎哎哎，现在现在现在我家里出去上电梯到下来，一个小时就到家了。 <laughs> 嗯，而先不用不用不用这个，就换几个车，换两个车，然然后就就几个管道轨道交通，哎，轨同样是轨道交通，不要出站的，就站台里头，从这个车子下来，走走走到那个车子又上去了，啊，是吧？不用不用换票，也不要什么玩意的，嗯。 你是说去南南汇啊？呃，南汇、青浦现在也也也有这个。啊。以前你以前我带你到青浦朱家角去的时候啊。对。是是坐那个公交车去的，对吧？对。哎，现在现在也有轨道交通了。哇！真厉害。现在十七号线，十七号线直接到朱家角了。嗯。朱家角还要过去，过去到到这个这个什么东方绿洲啊，到那铁山湖那边去了。嗯。很远，哎。 哇，真的是很长的路。以前以前候，是不止不止两个钟头，要四个钟头的事儿。 <laughs> 那你们小方便多了，方便多了，不能相比了。哎，以前以前去南伟，呃，就是要呃车子又是百度，再乘汽车，大概时间要四个八小时。没有。现在去呃以前去青浦还要四个多钟头，现在呢都是。 呃，两个钟头不到就快到了，包括包括从家里出发到他们家里，我我的我的这个侄女啊，就是在青浦的，她从她的家到我这个家，一共只有两个小时，包括路上走一段路的，对吧？再再车子一共两个钟，以前要四个半钟头，到五个钟头，哎，就缩短那么多多时间，嗯，很快很快。 对，现在方便多了。方便的，方便的，方便的不得了。啊， <laughs> 那很好。啊。哎，还有一个问题就是，以前的空气跟以前有空气和水的污染吗？跟然后跟现在的空气和水的污染怎么比？呃，以前呢，因为工业不发达。 是吧？这个工业不发达呢，呃，空气比现在的应该是好。嗯。以前呢，呃，那么改革开放以后呢，工业工业生产大大规模的发发发发发发展了。大规模发展以后呢，这个污染排放也很多。以前以前马路上车子不多的。 哎，车子不是，现在马路上都是满满的，都是车子啊！哎，这个污染排放很多，所以这个呢，空气呢，现在的空气质量比以前要差，要差，也差，要比以前差很多。嗯，以前爷爷小的时候，在在在在乡下看天上，看天上的时候呢，呃，夏天热的时候，在在在在在在睡在睡在外头。 看天上都是都是星星，满天都是星了。嗯啊，满满满满的都是星了，密密麻麻的都是星。现在那个东西看看不到了，看不到了。嗯，只有只有少数几颗大的星啊能够看到一点，是吧？看到一点。但是现在呢，国家正在花大力气。嗯。呃，现在国家非常重视了这个这个事情。雾现在在控制这个雾霾。另外呢，这个。 呃，燃油的排放呢，这个污染也在逐步减少。这个燃油啊，这个汽车用的汽油啊，嗯，现在生产的汽油比以前质量质量高了，更纯了，嗯，是吧？另外呢，这个这个公共交通呢，呃，现在好多都都都用用用电的了，哦，对吧？那轨道交通啊，好好多东西，呃，也是也是也是，呃，也是都都都用电的，了，嗯，是，都用电的，嗯。 哎，所以这个这个已现在已经改善了很多，现在呢已经已经已经开始好转了，对吧？那好，比以前好多了。啊，现在正在努力。那么，那么公交车呢？现在，呃，马路上的公交车呢？现在现在都提倡用用电电动的，嗯，也是用电的，嗯，啊，现在现在还有一种呢，就是用用燃油的，呃，再用电的。 两个都结合的，他有有电的时候他用电，万一不不行了，这个他他他他有他又用用用用燃油了。哎，这个这个就这个国家正在努力，这个我相信再过是几年、十年、八年以后，这个问题肯定肯定能够解决的。现在已经好转，现在已经很有有了很大好转了。啊，那好，那好，哎，这现在国家是是非常非常努力的，呃，花花花大钱在这个方面进行改造。 啊，那太好了，太好了！啊，是啊，是是前，是是未来应该是非常好的。还有什么问题？还有什么你你想问？啊，还有个问题就是，你们发现这个野城市里的野生动物，像鸟、还有虫子、还有鱼什么的，还有野生的植物。 呃，的品种还有数量有什么变化吗？呃，这个呢，就是跟跟跟，呃，跟那个什么以前的呃地里长的东西比较比较单一，那就是人生活所必须的那那些那些那些粮食作物啊，那些蔬菜啊这些东西很简单。呃，现在呢，这个这这这水果啊什么东西各种各样的花色品种就多了。 是吧？哎哎，那现在现在现在现在全国性的都都都都很多。现在现在农业了，我们呃国内这个乡下郊区农业了，现在都是呃都正在大规模的进进进进行改造。哦。啊，这这是不是农农民不是一家一户啊？呃，自己种，呃，都集中在一块儿了，成为这叫大农业。啊。大的农业了。 跟跟跟跟跟美国跟西方，呃，像像像像像美国西西方社会，学学也在学习，嗯，也在学习。现在速度也很快。现在农村里边啦，农村里边的农民啦，现在不是在自己地里种了，他而是是拿工资的。哦，知道吧？哦，他们专门有有农农业方面的专门人才、技术人才，一种的，他他是现代化的，也就是说现代化的农业，嗯，是吧？ 那么他们呢，相当于什么？相当于他把土地、土地呢，都都拿出来，拿出来都加入到这个这个机构里头去。嗯。然后呢，按照呃加入的土地的多少，呃土地也有分分红的。另外呢，你在你在这个农农农农农业这个生产呃这个系统里边上班的话呢，呃他也有工资。所以农农民呢，现在变成变成变成农业工人了，你知道吧？哦。 哎，比如像农业、农业的农业方面的工人一样的东西，呃，农民的生活水平现在很，这边有有些地方哈，一个我的脑袋里就是，一个农村的现在比比城市里的收入还高啊！哦，真的，你知道吧？哇！哎，呃，这因为什么？他们呃，现在现在现在这个这个。 就是爷爷的姐姐是吧？嗯，我我我的我的姐姐啊，嗯，在乡下现在也也也每个月也有不到两千块钱，一千多块钱一个月，啊，就是就是政府政府发的，年纪大的年纪大的等于是老老老年人照顾的，哦，那很棒，每个月有工资，他他相当于他等于是领工资的，他的。 这每个月到银行去，银行卡上，呃，银行卡呢，这些银行给你打进去了。反正你你要用的话，你你领出来就完了。嗯，那很对吧？跟跟爷爷奶奶领退休工资一样的。 <laughs> 以前呢，他是，他是我每年有的时候还给他一点钱来零花钱，是吧？嗯。哎，现在给他他也不要了，他说我也 <laughs> 用不完。 <laughs> <laughs> <laughs> 你知道吗？嗯，哎，这个变化非常大，非常大。嗯，现在现在叫叫农村，他们属于乡镇，对吧？城市乡镇，嗯，呃，这个乡镇居民，呃，跟农民还也不一样，不一样的，哎，有点不一样，嗯，对吧？因为生活保障也很好，很外，另外，他他现在年纪大了，哎，就专门专门这个有有有人帮他洗衣服，哎，这个这是不要钱的，那很好，来不得 到到时候规定礼拜天，到时候他来来来问你有没有衣服要洗，他要要洗就给他给他他给帮你洗掉了。嗯，啊，就是就是公共服务啊，对老人的公共服务一种照顾，是吧？现在所以条件很好，哎呀，很很安定，很安定。嗯，那很好。哎，总的来讲呢，总的来讲呢，因为什么？因为现在现在这个这个化肥用的很多，以前。哎呦，别搞？呃，化肥啦，这个这个。 呃，龙腰啦，以前用的量比较多，因此呢，这个田野里边的这个这个一些小的生物啊，什么青蛙啦，这个蛇啊，好多好多东西，好些东西还还有哪哪哪哪哈木那个蝉呢，嗯，哎，以前还有我小的时候很多啊，呃，这个这个呃，现在已经很少了，基本上就是龙腰啦。 喷洒农药以后啊，那个农药下了雨以后啊，呃，变成变成水，呃，在溶解在水里面，然后都跑到跑到河里去了，很 下来的水不流到湖湖里去吗？湖里去，湖里去，他把你那个药水啊，全带下去了。嗯。因此呢，那个地方那个水是有毒的了。现在农村那边湖里的水都不吃了，没人吃了。嗯。都是都是吃吃停水，大家都而且还有而且水一般的都用自来水都有，自来水都有。嗯。哎，都是人呢，现在还是安全的，安全的。但是那些小动物呢，呃，肯定比以前要少。 以前要少，嗯，那么农作物呢？现在现在就是，当然还还还还还是还是现在这个农药现在控制的也也也也比较多，也比较严，有少有好多东西是不允许用的。哦，那好，你知道吧？嗯，啊，这都是都在都在这方面努力。嗯，这个西方社会啊，据我了解呢，西方社会的早期啊，嗯，早早期这个发展过程中的也经过这样的一个经历过这样的一个过程。嗯，是，是吧？ 哎，英国的伦敦啊，那它这雾都啊，那那是就是整天就是看不到的太阳的， <laughs> 这全是雾啊，那也很严重的，很严重的。哎，但是他们他们过来，我们现在现在上海的黄浦江啊，以前那这边的发水发黑的，哎，现在有鱼了，你知道吧？哦，那好，那现在也有鱼了，哎，也有鱼了，水也清了。这是最近这是最近几年的变化吗？ 这是最近几年的变化吗？就是，对对对对对，就最近几年，就是，呃，当然不是一年两年，已经我浦江这个苏浙湖啊，已经整治了好好好几年了，现在已经已经两边湖的两边反正都是都是绿化了，啊，那都绿化了，那太好了，哎，连河水清了，而且两边高楼大厦建筑很多，非常非常漂亮，嗯。 非常漂亮，这个很不容易的。哎，王浦江里面水也是现在也也也也基本上是清的，嗯，基本上清的。那跟美国的比呢，还有一些差距，还得还得努力，还得努力。 <laughs> <laughs> 哎，那么沿沿这个湖啊，苏州湖的那个呃沿沿湖啊，以前工厂很多，现在那个厂全部全部全部搬掉了，嗯，全部撤掉，撤掉就搬迁了，都都到都到别的地方去了。哦。 那么，那么，哦，现在上海黄浦江两边非常漂亮，相当漂亮，相当漂亮。是是。哎呀，晚上那个灯火啊，哎呀，那是那是灯火辉煌，灯火辉煌啊，这个 <laughs> 非常非常漂亮。是，我也觉得。爷爷在在家里边，呃，那那那个是也也也能看到一部分，看到一部分，是很漂亮。 <laughs> 哎，哎，现在很漂亮，很漂亮，外外滩了，上海外滩了，怎么样？ 对不对？嗯。另外呢，我那那个稿子里讲的东西啊，就是像青浦啊、南汇啊，对，那个城镇是吧？嗯，对。哎，比以前大多了。哦。比以前大多了，你知道吧？嗯。以前在青浦那个和那个汽车站，呃，到了汽车站，然后再再往里往里走，呃，往里走那就是是青浦城市了，城镇了。嗯。现在，很远很远的地方已已已经是城市了。哦。这个它这个城镇了。 往外往外这个扩张了，嗯，成倍的成倍的扩张，啊，是吧？南汇也是，南汇原来好多都是农田了，现在都都是什么大学城了，啊，都是好多大学在那里开，啊，成为一个大学城。啊，比如说我爷爷到中学的时候，那个松江城，松江城那个地方也有，也也有一个大学城，嗯，好多学校了，好多学校，好多研究机构都搬到那那里那里新的东西都在那里那里办，嗯。 那完全完全面貌完全不同了。嗯，所以有些东西，有些地方原来呃呃非常熟悉的地方，现在去看看也已经不认得了。 <laughs> 哎，哎，改天换地了，改天换地了。这个东西，这个东西都是非常非常不容易的事情。嗯，是非常不容易。是。哎。嗯。还有什么问题？啊。 没有问题啦，你们告诉我的东西很有意思，很很很详细。有 <laughs> 什么事？什么事情以后要问就随便问我都可以，没关系，好的，好的，随便随随时在联系。现在国内情况很好，在在在都在都在都在各各方面都在，特别是环境。啊。环境啊。这这个东西现在国家是，长江，长江两长江沿岸，曾经。 建照顾好多好多新的码头，嗯，哎，现在那个码头都炸掉了，哦，全部都都毁掉了，哦，还有还有那个还有那个长江那那那个那个那个水利水水利发电厂，啊，水水电的，对，水电的，当然不是葛洲坝，不是宜昌葛洲坝，对吧？就是就是农村里边他们农民自己集资搞的，啊，那个那那个有好有好多这个水电站。 小小小的水电站，啊，现在那个都不用去搞了，不用去搞了，哦，还要保护长江，保护这个生态资源，嗯，哎，所以这些东西，哎，局限很大，哎，原来花了不少钱，现在干脆全部炸掉了，在那叫恢复原原，恢复原来的生态， <laughs> 嗯，原来是原来的地还是原来的地，原来是树树树木还是要原来的树木，现在长江两岸现在也很漂亮，哦，那好，那太好了，哎。 哎，这个环这个环境现在真，国家现在在花大力气整治这个东西，因为他现在已经认识到这个东西， <laughs> 这个东西，呃，这就是叫叫叫叫叫什么？叫持续发展嘛？哎，不可不可持续的东西，对吧？你把生态破坏掉了，就不可持续。了。现在中国现在还有有一个叫做也这个这个呃这个叫叫叫什么？有一个一个首都啊，北京啊，嗯。 北京，北京那个首都啊，首都的功能不都都都都迁迁走了，搬走了。哎，没了。哦，哎，现在已经搬了，已经、已经都搬了，在在在，呃，在雄安新新区啊，在在北京跟天津中间，那个城市是现代化的，完全现代化的。哦。哎，完全是现代化的，按照按照最好的标准来设计的。嗯。哎，智能化、现代化。嗯。那那那像爷爷这种人。 跑在里面去生活也 <laughs> 也也也也不一定适应得了，对吧？有很多东西都是智能化的，全是智能化的，嗯，对吧？很现代化的。呃，昨天晚上我看了一个呃一个电视报道，什么报道山西的那煤矿啊，嗯，生产煤啊，嗯，地下地下采煤的，哦，现在也改造的不得了，有有些有些采采煤的有些矿井了，嗯，有些煤煤矿了，呃，已经是完全没没人的了。 无人操作的，完全自动化的，跟这个跟西方也是一样一样的水平了。哦，那那非常棒。哎，那昨天我看了以后，那很晚了，那那就十点以后，晚上十点以后的，呃，十十点到十点半的节目，我 <laughs> 我因为看看一看看过头了，一看后来这个呢蛮好看的，我一直看下去。点半哈哈了。 <laughs> 哦，那个东西。 那个东西完全是完全是智能化、现代化的东西。嗯。呃，里头里头有有的地方已经是无人操作了，没人在那里头。嗯。完全是靠靠机器人啊，靠靠这个智能化。嗯。这个这操作，那就集中中央集中集中监控调控的这个东西，呃，厉害厉害。哎，呃，这个这个这个这个这样下去，再有个十年八年，就更更更更更更厉害了。啊。 对，现在好多东西国内也在方向西方学习，对吧？向西方学习。啊，这对人的安全很有帮助。啊，这对工人的安全很有帮助。哎，那安全，那这这这工人也有的地方工人又不下井了，对吧？啊，对。另外这个还有呢，其实还有现在，当然这个这个刚刚开始，有的地方已经是这样这样改造过了，改造过了，是吧？ 别闹过了，但是打面筋的现在还是还是工人要下去的，但是这个工人保护啊、防爆啊，这个这个这个好多东西他都在在在都都在智能智能的这个穿戴这个物染对吧？他的帽子啊，他的这个这这是前面罩的那个罩面的东西啊，那那都很先进的，嗯，都很先进的，它都可以自动自动自动报警、自动自动这个发信号的，嗯，哎。 爷爷看了以后，也也也也目瞪口呆，啊，这个这个真厉害，真厉害。嗯那太好了。哎。还有什么问题啊？啊，没有问题啦。啊。嗯。那你有什么问题以后再联系好了。好的，好的，好的。啊，你要你你需要知道什么嘞？跟爷爷奶奶聊好了。啊，谢谢爷爷奶奶。好的，就这样吧。OK。好。 啊，你们休息吧，谢谢。好的，好的，好的，好的。好的，好的。啊。好的，再见，再见啊。拜拜，拜拜。拜拜拜拜。